ko'zdan ko'chada birga o'sganim hayotning yo'llarin birga kezganim gohida tushunmay yurishganlarim ey mening qadrdon oshdan jonlarim qadrdonlarim ko'zlardan birga uchganim Osmonda bulutdek tarqalganlarim Oqibati po'lat kabi baquvvat Oqibatli mening sinfdoshlarim Qadrdonlarim, qadrlilarim So'l ey yo'ldan tushdi o'rtaga ayirmoqchi bo'ldi bizni jo'rtaga lekin tamom birgamiz bizlar do'stlarim ey qadrdonlarim ey qadrlilarim qadrdon qatam o'rni bilingan hazillari qo'pol biroq sezilgan lekin menga doim yaxshi ko'ringan boringizga shukur mening do'stlarim qadrdonlarim qadrlilarim Sochgarlarim, ey mening do'stlarim zo'r jigarlarim ey mening do'stlarim